голове творится что-то полное Билиберда, за бедой беда Я туда-сюда, как всегда Надо что-то делать, ведь идут за годом года За вторником среда, а я по-прежнему все в никуда Иду, а с неба на меня все падает вода Я падаю на дно, до дна рукой подать-то хочется уехать Подальше, но вопрос куда, короче, одним словом да, но я не знаю, что будет не знаю Что было бы, не знаю И кто я, не знаю Но я не знаю Что будет, не знаю Что было бы, не знаю И кто я, не знаю Я иду под зонтом закрытым ртом И думаю о том, что не знаю, что потом Я иду под зонтом закрытым ртом И думаю о том, что не знаю, что потом Thank you.